tuan saya dah jawab 18 soalan maka saya nak tuan jawab satu soalan daripada saya apakah dia kunci bagi syurga Allah subhanahu wa ta'ala apa kata padri demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja kalau aku jawab jawapannya orang akan marah pada aku lalu apa kata orang dalam gereja wahai bishop wahai padri jawab jangan jatuhkan maruah kami jawab Maka apa kata Badri tuan-tuan?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 namanya kalau di sini geluduk gitu kan geledek bisa juga gitu kan dan itu sangat kencang sekali dan sangat keras sekali bunyinya guys lalu setelah itu disertai petir yang menyambar Allahu Akbar memang kayak deg-degan merinding terus apa ya kayak kita tuh kayak Allah gitu kan ada apa ini gitu jadi sampai kayak takut juga gitu ya guys ya dan semoga teman-teman semua dan kita semua juga di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan istilahnya ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar mungkin banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini ya kan tapi terkadang kejadian itu tidak terpublish maka buat teman-teman semua yang ada kejadian-kejadian yang istilahnya berkenaan dengan alam teman-teman boleh cerita di kolom komentar ya ataupun kita doakan bersama agar supaya kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita di sana di luar sana yang mendapatkan musibah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istilahnya dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Mari kita khususkan Al-Fatihah kepada mereka semua guys yang meninggal ataupun yang masih hidup. Ala hadini ya wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين Oke okay guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu Ustadz Muhammad Nazmi 18 soalan versus 1 soalan Nah langsung saja guys Ini daripada channel officialnya yaitu Ustadz Nazmi Karim. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena informasi ataupun nasihat ataupun ceramah beliau, kuliah beliau ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Nah ini merupakan Ustadz macam apa ya yang boleh mengungkap hal-hal yang mungkin banyak orang-orang yang belum mengetahui seperti itu. Nah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Dari Anas bin uh, Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib ke atas setiap orang Islam. Betul sekali. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat isya secara berjemaah dan diikuti dengan solat tarawih kita. Uh, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar satu tazkirah dia bertajuk 18 soalan lawan satu soalan Jadi kalau 18 soalan ni tuan-tuan Dia setengah jam tak cukup Paling kurang 8 jam ha, gitu. Jadi cerita ni Asal ni saya dengar Dalam sebuah tip ceramah Yang disampaikan oleh Almarhum Syeikh Abdul Hamid Kish Rahmatullahi alaihi Seorang ulama daripada Al-Azhar yang terkenal jadi saya masa saya bila saya dah kahwin tu pak mentua saya ni dia suka dengan ceramah Syekh Abdul Hamid Kish. Jadi saya pun kata apalah kelas sangat Syekh Abdul Hamid Kish ni. Jadi bila saya dengar tip dia memang orangnya luar biasa hebat. Ya walaupun seorang yang buta matanya tapi kalau kita dengar dia ceramah pasal perang Uhud macam dia sendiri pergi perang. Ha, macam itulah hebat tak hebat Syekh Abdul Hamid Kish ini dan beliau antara ulama Al-Azhar yang uh, berjuang bersama al-ikhwanul muslimun dipenjarakan dan dipenjara dikenakan tahanan dalam rumah dalam keadaan serba dhaif buta tu Allah Taala izinkan dia mengarang tafsir 30 juzuk yang bertajuk fi uh, fi rihab tafasir yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Jadi saya dengar ceramah dia tu pasal cerita ni lah. Menarik saya dengar. Tapi saya nak tahu dia punya detail tu. Tadi Allah saya pergi ke Mekah dan jumpa buku ni buka-buka jumpa cerita tu ha, tuan-tuan dengarlah cerita dia ya. kana Abu Yazid al-Bistam naiman zata yawmin fara'a qailan yaqulu lahu di zaman dahulu kala di sebuah negara ibu negara Iraq di Baghdad ada seorang al-arif billah waliullah Abu Yazid al-Bistami sedang-sedang dia tengah tidur satu hari tuan-tuan Tiba-tiba dia, dia bermimpi ada orang cakap dekat dia izhab ila dir litudafi'a an nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wahai Abu Yazid bangkitlah kamu dan pergi ke gereja gereja yang dekat Baghdad ni gereja yang terbesar dan pertahankan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Yazid Al-Bistami dibangkit daripada tidur فذهب ودخل الدير وجلس وتوضأ ودخل إلى الدير وجلس لبانكي بدي تدو برودو dan terus pergi ke gereja Jangan pula kau salah faham pula Apa salah ambil wudhu ustaz pergi gereja Ada sunat tahiyatul gereja Kalau tak kau <laughs> Mana ada kan? Jadi memang ulama dulu kan dia jaga wudhu tuan-tuan Jadi masuklah gereja Jadi masuk gereja ni Hukumnya harus kalau ada sebab ya kalau tak ada sebab hukumnya makruh tapi kalau kita masuk menimbulkan fitnah hukumnya haram ha, itu senang je hukum masuk gereja ni fawqaf albab li yatakallam elok je Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni masuk ke dalam gereja tu bishop ni dah ada dah kan dia, dia dekat dia punya mimbar dia dan nak berceramah wa qala maka berkatalah bishop ini padri dia Lan atakallama li anna bainakum rajulun muhammadiyun. Hari ini aku takkan berceramah sebab dalam ramai-ramai yang hadir pada hari ini ada seorang lelaki Muhammadiyun, maknanya lelaki yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelik orang kok mana pula ya bishop boleh tahu kasyaf apa bishop ni kan ini pun wali juga apa dia boleh tahu dalam ratusan mungkin ribuan manusia dalam gereja pada hari itu tiba-tiba dia kata ada seorang Islam dalam kurang ramai-ramai ni faqalu lahu maka orang ramai yang dalam gereja tanya dekat bishop kaifa araftahu tuan macam mana tuan tahu dalam ramai-ramai kita ada seorang orang Islam tuan tahu mana faqala Maka berkatalah Bishop ini Di anna ashaba Muhammadin Simahum fi wujuhihim Min athari sujud ha, Dia kata Kerana orang-orang yang mengikut agama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita boleh kenal muka mereka berbunyi kesan-kesan sujud Allahu Akbar Allah. Jadi nak heran apa? Orang Kristian dulu Alim berhenti Dia bukan ngapal Taurat Injil Quran pun dia hafal ya, Dan dia, dia faham dia reti Cuma tak dapat petunjuk aja. Saya ingat masa saya di Al-Azhar dulu Saya pergi dekat satu Perpustakaan rumah negeri Ada lebih kurang 12 jilid Indeks Sahih Al-Bukhari Kan indeks tu orang buat dia susun Beribu-ribu hadis Saya kata siapa yang mengarang ni Cek-cek pengarang Musanif Tengok tu siapa tuan-tuan Eh, orientalis barat Uang kapi kriskin dia buat 12 jilid indeks susunan hadis Imam Bukhari ah tu nak kabur je tapi tak masuk Islam pun dia orang ni ya? dia orang alim dia orang reti tapi nak kata macam ni tak dapat petunjuk maka Fadli kata ada seorang yang beragama Islam macam mana kenal dengan sebab ada kesan sujud di wajah mereka ha, ya, bukan yang dahi hitam tu bukan itu kebetulan hitam Kan ada pesen dahi hitam hitam lah macam aku ni tak ada hitam tak tak tersudut aku ni. aku barang Jadi kita tahulah, kita tahulah ni bukan orang surau. Boleh kenal. Kan kita orang ke surau ni kenal lah. ni bukan orang surau. ni ah, buka, buka kedai mama kan. ni ah, buka al-karaoke. ni ah, buka world cup. Boleh kenal tak lah baka buka-buka ni. Eh? Ya? Buka world cup gitu. Buka, tu world cup lah tu. <laughs> Kan? Faqama Abu Yazid liyansarif. Maka Abu Yazid al-Bistami bila tahu padri itu perasan dia ada dalam majlis. Dia, dia tak nak ganggu lah. Dia berkata tak apa aku lah. Dia tak nak ganggu banyak orang. Faqala lahu al-babah. Ini sa'iluka as'ilatan in ajabta anha amman nakab amma amanna bidinika. Tuan jangan keluar lagi. Dia kata dekat Abu Yazid al-Bistami. Oh perhati belakang. Tuan jangan keluar sebab saya nak tanya kepada tuan beberapa soalan. Kalau tuan boleh jawab soalan saya, saya akan beriman dengan agama tuan. Syai'u ladzi khalaqahu Allahu wa ankarahu. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah sebut dalam al-Quran aku benci dekat dia. Ha, aku benci dekat dia. Soalan yang ke-15, masyai'u ladzi khalaqahu Allahu wa azamahu. Apakah makhluk yang Allah cipta tetapi Allah mengatakan benda ni hebat. Allah akui dalam Al-Quran hebat benda ni. Soalan yang ke-16. Masyai'ul ladhi tanaffasa wala ruha fihi. Apakah makhluk yang bernafas tetapi tidak ada roh? Roh tak ada. Tapi boleh bernafas. Soalan yang ke-17. Bal qabrul ladhi sara bi sahibihi apakah kubur yang membawa jalan dengan tuannya makna tuannya berjalan dengan kubur ni soalan yang ke-18 masyajaratul mukawwanatu min 12 udnan fi kulli udnin 30 warqah wa fi kulli warqatin 50 thamarat soalan yang ke-18 apakah ada sebatang pokok yang mempunyai 12 dahan setiap dahan mempunyai 30 helai daun setiap satu helai daun mempunyai lima biji buah silakan jawab ah. tuan-tuan apakah jawapan soalan yang pertama semua tahu belakang kan Bani wahidul lazi la thaniya lahu. Siapakah yang satu tidak ada dua baginya? Siapa dia? Allah. Wali dah tu. Ha, ya. Allah berfirman kul Allahu ahad. Habis cerita. Soalan yang kedua. Amal isnan, amal isnan Allazani la thalitha lahuma ada pun dua yang tidak ada tiga baginya. Ha. Give up, give up, lah, give up, give up. Fahuma lailu wan nahar iaitu lah ciptaan malam dan siang. Dia, dia, malam siang, malam siang. Dia tak ada satu nama lain. Dia malam siang. Kau jangan tukar pondan tak ada, tak ada. Malam siang gitu je. Wa ja'alna laila wan nahara ayatain dan sesungguhnya kami menjadikan waktu malam dan waktu siang ayat ini sebagai dua tanda kebesaran kami soalan yang ketiga amma thalathatu lati la rabi'a laha ada pun tiga yang tidak ada empat baginya fahiya as'ilatu nabi Allah Musa alaihi salatu alaihi salatu wasalam bil khadir ialah soalan Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi wasallam. Jadi kita masih ingat lagi cerita dia kan bila Allah Taala arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni menuntut ilmu belajar dengan seorang manusia yang Allah Taala kata oh, qad wa qad atainahu bil ladunna ilma dia kami kurniakan kepadanya ilmu laduni maka bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir ni Nabi Nabi Khadir cakap awal-awal dah innaka lan tastati'a ama ya sabra kau takkan mampu sabar belajar dengan aku dan kau jangan tanya soalan aku hatta uhlisalaka minhu zikra sampai aku cerita dekat kau baru kau tanya fadzalaqa maka mereka berdua berjalan Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan hatta rakiba fi safinati kharaqaha tiba-tiba masa naik sampan sebuah sampan ni tiba-tiba Nabi Khadir dia pecahkan apa dinding sampan berap dia pecah Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia tak boleh tengok kemungkaran tau. Itu vandalisme kau tahu tak? Perbuatan Nabi Khadijah dia, dia pecahkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akharaktaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an ibra. Wahai Khadir, kau ni apa hal pecahkan sampah orang ni? Kau nak tenggelamkan tuan sampah dengan kita-kita tenggelam sekali ke? Soalan yang pertama. Nabi Khadijah kata apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan aku dah cakap Kau tak sabar belajar dengan aku Dah start pelajaran Dah start dah Lah Ya kan tak start lagi Dah start dah Subjek pertama tuan-tuan Naik sampan Yang kedua Apabila mereka dah berdarat dekat satu pantai Nabi Musa dan Nabi Khadir masuk dekat sebuah kampung Fawajada gulaman Kan Dia kata apa Faqatala Allah aku hidung sumbat ni tak baik tak baik lah aku. Apa Ustaz Ustaz? Faqatala. Faqat sebelum tu Ustaz. Jepun. Hatta iza ataya ahla Bukan bukan Lakiya ulam Hatta iza lakiya ulaman Faqatalahu Jumpa budak dalam Budak tengah main dalam kampung ni Main Polis sentri One tu jaga Polis mati FRU jaga Tengah main, main tu Pap Nabi Khadir takap Zaz Disebelih masa tu juga Apa kata Nabi Musa alaihi salam Qala aqatalta nafsan zakiyatan bi nafsin laqad jita shay'an nukrah. Hoi Khazin, kau ni buat apa benda ni? Kau bunuh budak, kau biar betul kau. Terperajat Nabi Musa. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Dia pun masuk dekat sebuah kampung. Fadalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra mereka pun berdua berjalan lagi Masuk sebuah kampung Jadi Nabi Khadir dengan Nabi Musa lapor ni Pergi rumah orang kampung Assalamualaikum Assalamualaikum Apa dia? Lapor Minta maaf Tengok nama kampung apa? Nama kampung Tok Imam lapor tuan-tuan <laughs> Kat Tengadu Kat Tengadu ada nama kampung Tok Imam lapor Maknanya kalau Imam lapor makmum kebulu tuan-tuan Kampung Nabi kedekut gila dua tu. Air tak bagi, makan tak bagi. Lembik Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir tu. Okey, ya, tak apa. Ah. Jalan-jalan letih berehat dekat sebatang pokok. Tengah berehat, fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda. Dalam kampung tu ada sebuah rumah yang dinding dia dah roboh sikit lagi dinding nak menyebar bumi. Yuridu ayyan qadda. Nabi Khadir dia pergi dekat dinding yang nak roboh tu dia pergi angkat seorang-seorang. Nabi Musa kata la haula wala quwwata illa billah. قال كان فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا النبي موسى خضير kalau aku bukan tak nak tolong Tapi kita ni kan lapor makanan tak ada Kita tanya orang kampung Siapa punya dinding ni Kita boleh tolong angkat Dia bagilah kita makan upah Angkat dinding Tiba-tiba kau buat gaji-gaji Apa kata Nabi Khadir Qala hadha firaku baini wa bainika saunabiuka bitakwili ma'lam tasti alaihi sabra cukuplah sampai sini saja kau boleh ber, ber, ber, belajar dengan aku aku akan cerita dekat kau kenapa kau tak sabar ha, ya, jadi tiga ni ialah soalan Nabi Musa alaihi salatu wasalam jawapannya kau cek dalam Quran lah aku tak lagak nak baca pun <laughs> soalan yang keempat mal arba'atul lati la khamisalah apakah empat yang tidak ada lima baginya boleh Kawin empat Cepat aja korang ni at Taurat, Wal-Zabur Wal-Injil Wal-Quran Soalan yang kelima Mal-Khamsatu Lati la sadisa laha Apakah lima yang tidak ada tidak ada enam baginya Fahya as-salawatul khamsah lah sembahyang lima waktu Soalan yang keenam, apakah enam yang tidak ada tujuh baginya? Fahiya anna Allah khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin qala Allah ta'ala wa laqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya langit dan bumi selama sittati ayyamin enam hari wa ma massana min lughub dan kami tak pernah merasa letih bila Abu Yazid Al-Bistami baca ayat ni lalu padri sambung pula limadha qala Allah Ta'ala wa mamassana min lughub kenapa Allah Ta'ala kata wa mamassana min lughub kami tak pernah rasa letih qala لأن اليهود زعموا أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فتعب فاستراح في يوم السابع sebab puak-puak Yahudi kata Setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi secara selama enam hari berturut-turut Allah letih doa Lalu Allah Ta'ala pun apa ni luruh ni wa ma bil luruh dan kami tak pernah merasa letih ni jawapan kepada Yahudi yang kata Allah Ta'ala cipta langit dan bumi selama enam hari lepas cipta langit bumi ni Allah letih hari kan dia ada berapa tujuh kan Al-Ahad Ahad satulah Al-Ithnain dua Al-Thulatha tiga Al-Arbi'ah Rabu Al-Khamis lima ya Al-Jum'ah himpunan semuanya al Sabt, al Sabt dengan mana Al-Rahah rehat jadi Yahudi kata apa Allah rehat hari Sabtu <laughs> ha, gitu tuan-tuan sedangkan Allah sifat dia apa la ta'khuzuhu sinatun wala daun mengantuk pun tak pernah tidur pun tak pernah soalan yang ketujuh Bersama'atul lati la thamina laha Apakah tujuh yang tidak ada lapan baginya Fahya anna Allah khalaqa sab'a samawatin Qala Allah Ta'ala Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa Adapun tujuh yang tidak ada lapan baginya Iaitulah Allah menciptakan tujuh lapis langit Allah berfirman Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh lapisan langit Soalan yang ke-8 apakah lapan yang tidak ada sembilan baginya fahum hamalatul arsh iaitulah para malaikat yang Allah bertanggungjawabkan untuk memikul arsh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yahmilu arasy rabb wa yahmilu rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." dan malaikat-malaikat yang memikul arash Tuhannya pada hari tersebut seramai lapan orang malaikat yang memikul arash Allah Subhanahu Wa Taala macam mana rupa besarnya arash tu wallahu alam macam mana besar rupanya malaikat tu wallahu alam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Al-Isra wal Mi'raj kan Nabi masa dekat Baitul Ma'mur di Baitul Ma'mur tu Nabi kata setiap hari seramai tujuh puluh ribu malaikat masuk tak keluar-keluar Setiap hari Sampai hari ini dan sampai kiamat besok Setiap hari 70 ribu malaikat akan masuk ke dalam baitul ma'mur Dan tak keluar-keluar Wa ma ya'lamu jududa rabbika Dan tidak ada seorang yang mengetahui Berapa ramai bilangan tentera Allah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Soalan yang ke-9 Apakah sembilan yang tidak ada 10 baginya iaitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam Allah berfirman walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin sesungguhnya kami telah menggunakan kepada Musa sembilan tanda-tanda kebesaran kami mukjizat ya eh, mukjizat yang kita saja maklum iaitulah darah ketika Firaun degil melawan Nabi Musa alaihi salatu wasalam Allah balakan Firaun dengan darah semua bertukar jadi darah ya air jadi darah swimming pool jadi darah Air terju jadi Nak semua je dah Kalau sirap badung kau jangan tanya lah Confirm berdarah dah Dia bukan darah kala kau tu tak Dia memang darah betul Dengan bau haji dia Dengan darah pekat dia Dengan darah beku je Semuanya ada Kemudian Allah Ta'ala balakan Fir'aun dengan dofadet Kata Jutaan kata Dekat dalam selimut Bawah bantal Pakai underwear pun ada kata Tuan-tuan Dah kabur je banyak je kata masa tu wal qubbala Allah uji mereka dengan al qubbal kutu jutaan kutu wal jarat jarat ialah belalang jut, jutaan belalang al asa tongkat Nabi Musa al bahar Allah membelahkan laut al yad tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya itna asyara aynan 12 air mata air <coughs> dan yang akhir sekali yang ke-9 ma'idatan minas sama' hidangan yang diturunkan daripada langit Amal asyratu lati la hadiya asyara laha Ada pun 10 Yang tidak ada sebelas dia. Allah Ta'ala berfirman Faman ja'a bil hasanati Falahu asyru amsaliha Barang siapa yang Membuat satu kebajikan Maka Allah beri gandaan kepada 10 gandaan 10 ganjaran pahala Soalan yang ke 11 bal ahadu bal ahad al ashara allati la thaniya ashara laha 11 yang tidak ada 12 baginya iaitu 11 siapa dia 11 ikhwatu yusuf adik beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam wa amma al 12 allati la thalitha ashara adapun 12 yang tidak ada 13 baginya fahya infijarul hajar ila 12 aidan iaitu air mata air yang keluar daripada sebiji batu di zaman Nabi Musa alaihi salam fanfajarat min husnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum jadi Nabi Musa alaihi alaihi salatu wasallam ni masa Nabi Musa tersesat dekat padang tih Arba'ina sanatan yatihuna fil ard 40 tahun sesat dekat sebuah padang bernama dia bagi ya tih ni tuan-tuan bukan padang teh kat Cameron Highland tu. Taha ya tihu dengan mana hilang punca, sesat. Jadi kalau itu kalau ti ha, kalau teh ha, teh teh lah. Tapi kalau kau nak terjemah boleh je. Air sesat satu, ha, sesat kosong satu, ha, tu makna teh sesat bagi tuan-tuan. Tahayatihu sesat tak tahu punca. Jadi sepanjang 40 tahun sesat tuan-tuan Nak minum apa benda Allah Ta'ala kurniakan sebiji batu ada ulama sebut batu inilah yang buat satu kerja di zaman ketika dahulu tuan-tuan ada cerita dalam hadis sahih dulu Bani Israel syariat ada orang tuan-tuan sama-sama lelaki tidak aurat tak aurat makna boleh siaran langsung live jadi kalau diorang mandi sungai, mandi ramai-ramai, Tok Imam ada, Tok Siak ada, eh, Tok Bilal ada, Tok Munim ada, Tok Empat ada, macam-macam ada. Aku tengok kau, aku tengok aku. Macam tu lah. Tengok kontol tu macam tengok tangan lah. Mana tak aurat. Simple present tense. Kau tahu. Kau jangan rasa pelik lah. Tapi ni syariat Bani Israel. Oi, kau jangan pula buat pelik zaman sekarang pula. Sekarang ramai-ramai mandi telanjang bulat ni pasal kami penyambung zaman Nabi Musa alaihissalam. Diorang ni bila mandi ramai-ramai Diorang mengumpat Nabi Musa Dia kata eh pasal Musa tak join lah Kenapa Musa tak join kita orang eh? Eh, lah kan? Adalah seorang mangkuk tu kata Kau tahu pasal apa? Telur besar sebelah ha, Dia kata macam tu Kuang ajar tu Yang eh, mana Israel memang Kuang ajar bertanya ustaz lah kan Banyak soal kan? Banyak soal yang mana Israel Nabi Musa Yelah dia Nabi Rasul Dia tak Benda-benda tu menjatuhkan maruah dia Dia takkan buat benda macam tu tapi zaman tu hukumnya boleh Tak ada masalah Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lukisan Dekat gereja-gereja Rom dulu kan Banyak orang bagi bogil tu kan ha, Tu syariat goblok dulu tu lah Bogil belakang Jadi satu hari Nabi Musa ni mandi sorang-sorang dekat sungai Buka baju buka seluar belakang Letak dekat tebing sungai ni Dekat sebiji batu Tengah-tengah Nabi Musa mandi tuan-tuan Tiba-tiba batu ni bergerak dan melarikan diri Bawa baju dan seluar lagi sekali tuan-tuan kau aku terberang tu. Ini hadis Nabi tu <laughs> Batu ni bawa lari baju bukan batu hamba tengah adu. Batu hamba itulah hamba <laughs> tengah adu batu lain tuan-tuan. Jadi batu ni bawa lari seluar dengan baju Nabi Musa. Bawa lari masuk kampung. Nabi Musa kejut. Yal hajaru saubi, saubi. Oi batu. Baju aku, oi baju aku. Dia kejut dengan tongkat dia. Sampai masuk kampung Orang perhati belaka Okey je Tak besar sebelah pun ha, Itu cerita je Allah nak khabar Bani Israel fitnah tu tak betul Nabi Musa ni sempurna Dia tak, tak cacat ha, Jadi Di ulama ada pendapat mengatakan Batu inilah yang Nabi Musa ambil Bawa gimai Gimai kecil eh Besar lebih kurang World Cup punya bola Lebih kurang macam tu Bila dah harga je Pelepah infajarat min husnata asyrata aidan terpancut 12 air mata air dah habis kenyang pun berhenti tak ada saluran pipe syabas dan sebagainya tuan-tuan boleh hidup ha, tu nak kabur je mukjizat Nabi Musa ada pun 13 yang tidak ada 14 baginya iaitulah adik beradik Nabi Allah Yusuf dan mak bapaknya kan satu malam Nabi Yusuf bermimpi ya abati ini arafil mana ini arafil mana pula ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'ai tubu tuhum li sajidin ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara raaitu raaituhum li sajidin abah malam tadi Musa mimpi Musa tengok ada sebelas bintang bulan dan matahari sujud pada Musa eh Yusuf <laughs> sorry aku dah apa maksud Musa dah tak ada Musa tadi Yusuf ya yeah? Jadi Nabi Yusuf mimpi sebelas bintang bulan dan matahari sujud pada dia. Maka apa kata Nabi Yaakob? Ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nah mimpi kau tu jangan cerita dekat adik-adik kau. Nanti adik-adik kau akan dengki dekat kau. Ya. Maka itulah sebelas bintang tu adik-adik dia campur bulan dan matahari lah mak bapak dia. Soalan yang ke-14. Okey. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah benci dua saat pun sekarang apa eh apa ni Cambridge Gagak lah Cadbury halas je eh. <laughs> Suara donki kan Allah kata apa Inna ankara al-aswati La sawtul hamir Sesungguhnya Ankara Ankara ni paling dibenci banyak-banyak yang Allah benci antaranya yang paling aku benci angkaran aswati. Suara yang paling aku benci suara keldai. Sebab keldai ni suara dia buruk semua tuan-tuan. Okey. Ya. Uh, ah, kan. Saya masa kat Syria dulu berjiran dengan jiran yang ada bunyi keldai. Kita tak tahu tahu suara dia macam tu. Satu malam kita lalu dengar bunyi tu, geri. Ah, ah, dia punya bukan aku eh. <laughs> suara tu gabungan Pontianak uh, Pontian. Mak lampi, ha? ah. Zombie Kamu Pisang lah. Macam lah ha? Buruk ah. gila suara dia Memang buruk Jadi Kita tu sebut pasal keldai ni kan Allah <laughs> Ta'ala kata pada dalam Al-Quran Orang yang tak suka dengan tazkirah Apa dia? Keldai Fama lahum ma'ani tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah Allah katakan famalahum kenapakah mereka itu anis tazkirati daripada peringatan mu'ridin mereka memalingkan diri tak suka dengar ceramah tazkirah tak suka maka Allah kata orang tak suka dengan peringatan ni ka'annahum humurun mustanfiratun seakan-akan mereka ni keldai yang liar farrat min qaswarah yang melarikan diri daripada singa yang lapar ya dalam surah eh, sabbihi isma rabbikal a'la Allah kata apa wasayujannabuha al-ashqa dan akan melarikan diri menjauhkan diri dengannya dengan tazkirah peringatan siapa dia al-ashqa al-ashqa ni makna apa tuan-tuan orang yang paling celaka syaqi celaka kalau syaqi tu celaka biasa tuan-tuan tapi kalau al-ashqa yang paling celaka maka Allah Taala sebut dalam Quran benda macam ni Tuan-tuan di Alam dia ada sebuah surau tuan-tuan Yang tak nak tazkirah Tak nak sebut session berapa atas sebab-sebab keselamatan Saya difahamkan fahamkan dia jika dia cerita bila tahun ni dia nak buat tazkirah Tahun-tahun dia tak pernah buat tazkirah Tahun ni AJK kata kita nak buat tazkirah juga Dia rancang lah Bila rancang tuan-tuan Penduduk setempat melakukan bantahan Dan hantar memerendam bantahan tazkirah Puh, lemah gila kau Kalau tak nak kilang arak munasabahlah juga tuan-tuan Kan? Kita tak nak tengok kedai mamak buka time Ramadan munasabahlah juga Ini dia bantah tak nak tazkirah yang sign nama dengan maikat kau tu 300 orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 300 orang KJK kata apa kat anda ustaz masalahnya yang datang terawing tak sampai 100 orang main mana 300 orang ni <laughs> aku pun tak faham pengundi hantu rupanya tuan-tuan ya. Oh. Dia nak kata saya, nama ni ya. entah simpan dia elok kan. Cam dia elok orangnya. Besok kalau dia mati, biar dia mandi sendiri, biar dia kapas sendiri, lepas tu dia lompat-lompat-lompat sampai kata saya lompat, dia golek sendiri. Ah cakap banyak engkau. Eh, ini jenis manusia tak suka dengar tazkirah tuan-tuan. Eh, tazkirah ni ada manfaat dia. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala. Jadi tuan-tuan Allah sebut dalam Al-Quran Inna ankar al-aswati la sawtul hamil Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Soalan yang ke-15. Asy-syai'ul ladzi khalaqahu Allah wa 'azzamah. Benda ni Allah cipta dan Allah kata hebat benda ni. Apa dia? Tipu daya orang perempuan. Allah kata apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan amat dahsyat. Tak macam tipu daya syaitan. Ya? Tipu daya syaitan Allah kata apa? Inna kaidah syaitani kana da'ifah tipu daya syaitan dia lemah tapi tipu daya perempuan very strong ha, perempuan nampak lebih macam tapi dia ayatnya abang abang kena janji kan ha, tak lepas abang kata nak beli sofa tak boleh beli pun kok mamut ada offer tau ha, kita ah, ha, bayarlah bina'ah lah sofa ni tak sofa ni alamak je macam tu abang sakit kan ha, dia goda goda goda kita ayolah ayolah ayolah ayolah ha, macam tu lah Orang perempuan pun lebih ke nampak perempuan ni Tapi dia punya ayat Power Rangers dengan main-main Ya kita nak cari bazar Ramadan dululah di one spot the time lah aku dah tak pergi bazar dah kita kalau nak beli dulu kita akan cari yang niaga tu orang yang tutup aurat sekali aku pergi satu tempat satu kedai ni tu ada tak adanya tinggal kuih je Nah, kuih tu tutup dengan tudung saja cantik kan. Dalam hati kata, Ya Allah, harap-harap tuan kuih ni tutup aurat. Tengah-tengah aku pilih kuih tu, tiba-tiba keluar daripada belakang van tu. Tu dia tudung tak pakai. Lihat, hanya menggunakan jari. Rambut kembali tersusun rapi. <laughs> Aku tengok alam ha. Kita dah pegang kuih tadi Nak letak balik ha, lah kan Awak tu dah datang Abang belilah Belilah Belilah abang Kita nak lari dah Dia koda tu Huuu Aku tergoda Aku tergoda dengan rayuannya Maafkan ku Azalina Nak je aku ambil apa benda tu Tudung saja aku sekuk atas kepala dia kata. <laughs> Yang wajib pakai tudung kau Bukan kari pap ni mampu oi. Tu nak kabur perempuan Tipu daya dia Azim Allah kata Soalan yang ke-16 Asyai'ul ladhi tanafas wala ruha fihi Benda ni bernafas tetapi tidak ada roh Firman Allah Ta'ala wasubhi idza tanaffas demi waktu subuh apabila dia bernafas dan soalan yang ke-17 al-qabru allazi sara bi sahibihi kubur yang berjalan dengan tuannya iaitulah ikan paus yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam Allah kata apa faltaqamahu alhut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni alhut ila yawmi yub'athun Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Kan? Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, la labitha fi batnil huti, dia akan kekal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya Allah mengilhamkan satu zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Bila baca baca macam tu Ikan paus ni jadi geli Dia pun eh, muntah sekali jadi kalau orang kena santau ke elok baca ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin insyaallah racun-racun tu terkeluar balik insyaallah tuan-tuan. Jadi itu soalan yang ke-17 dan soalan yang ke-18 amma syajarah al-mukawanah min 12 ubnan pokok yang mempunyai 12 dahan ataupun ranting iaitulah pokok tu ialah satu tahun 12 ranting ataupun dahan ialah 12 bulan setiap ranting mempunyai 30 helai daun iaitulah setiap bulan ada 30 hari dan setiap daun mempunyai lima, lima biji buah iaitu setiap hari adanya lima fardu salat yang diwajibkan habis 18 soalan maka aku kata Abu Yazid Al-Bistami tuan saya dah jawab 18 soalan maka saya nak tuan jawab satu soalan daripada saya oh sudah kan maka, maka aku kata padri Mahu al miftahul jannah soalannya apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu wa taala apa kata padri wallahi ini arifuhu demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini walakinani akhafu ala aljamahir alladhi mawjud fi hadha fi hadhihi alkanisa tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja kalau aku jawab jawapannya orang akan marah pada aku. lalu apa kata orang dalam gereja wahai bishop wahai padri jawab jangan jatuhkan maruah kami jawab Maka apa kata Badri tuan-tuan? Miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuan-tuan. Takbir. Allahu akbar. Habis satu gereja masuk Islam tuan Allah <laughs> Allahu akbar. Tu. 18 soalan lawan satu soalan tuan-tuan ya. Rupa-rupanya nak kabur petunjuk Allah Ta'ala ni berbagai-bagai cara Allah kurniakan. Ya, jadi satu gereja umat Islam dengan sebab kehebatan seorang ulama Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih. Tuan-tuan sekali itu dahulu tazkirah kita dan macam biasalah macam Ustaz guys. Ingat tadi yang Ustaz kata tadi. Wa antiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun. Ya Allah kata dan infakkan harta kamu. Aku tak baca itu Ustaz baca. Aku tolong sampaikan sekali lagi dan infakkan harta kamu sebelum sampainya satu hari yang tidak ada teman yang kau nak infakkan kan tidak ada kawan tidak ada syafaat masa tu dekat hari akhirat ustaz pun tak minta derma dah tuan-tuan ya ni peluangnya jadi insyaallah lepas raya nanti kami akan membina mahat kami yang baru di di Bukit Kapar Meru ada seorang hamba Allah wakafkan tanah 3 hektar jadi harap-harap tuan-tuan dapat fahami dan memandangkan pelajar-pelajar pun bertambah kami perlu kepada rumah kedai dan sebagainya kalau tuan-tuan ada terlebih-lebih rumah kedai mana dah tahu oh, Raja Alam ni kan oh, Raja Alam ni dia slow gitu tapi masyuk ha, mat adik di sukun tu kau jangan main eh, eh tuan-tuan Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan amin, agama amin. ini Dan kami yang mengaji agama ini Tanggungjawab kami apa dia Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW Dan tugas tuan-tuan membantu perjuangan Rasulullah SAW Aku lukau lihata wa astaghfirullah li walakum Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Takbir Takbir Takbir Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Itulah tadi guys ya ceramah singkat daripada Ustaz Muhammad Nazmi Masya Allah ya Kalau kita dengar uh, cerita ataupun kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazmi ini Masya Allah La hawla wa la quwata illa billahi al Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan nasihat di dalamnya Intinya adalah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Allahu akbar. Begitulah tadi ya kan kisah di mana satu gereja masuk Islam sebab apa? Sebab salah seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahwa miftahul jannah? Apa itu kunci surga? مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak ya guys ya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga pesan bagi kita semua agar supaya ya guys ya, agar supaya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tadi kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dan juga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir yang sangat-sangat power sekali ya guys ya dalam kehidupan kita ya nanti juga istilahnya orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak solawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan bersama beliau juga ya kan Masya Allah la hawla wa la alin illa jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada juga dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan ya kan dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dua kalimat itu apa jadi di dalam hadis itu disebutkan kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.